Kali ini drama update akan membahas salah satu drama berjudul Wonder Woman. Drama ini telah menayangkan enam episodenya sejauh ini. Wonder Woman sebenarnya adalah drama pengganti dari drama Penthouse yang telah menamatkan season ketiganya. Wonder Woman memiliki cerita yang seru dan bahkan di luar dugaan penonton. Pada awalnya drama update berpikir jika drama ini akan menjadi klise dan seperti pada drama romance komedi pada umumnya. Namun Wonder Woman ternyata mampu memberikan angin segar buat penonton dengan jalan cerita yang menarik, dan karakter pemeran utama yang pintar dan licik membuat drama ini menjadi sangat bagus dan pantas untuk ditonton. Pada awalnya drama update merasa ragu untuk menonton drama ini, karena jika dilihat dari sinopsis dan genrenya, drama ini cukup klise dan tak begitu menarik perhatian. Namun setelah menonton tiga episode pertama, Drama ini berhasil membuat drama update menjadi tertarik untuk mengetahui jalan cerita dari drama ini. Meskipun drama ini dicap sebagai drama romance komedi, namun poin utama dari drama ini adalah sebuah misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Kang Mina. Kang Mina adalah putri bungsu keluarga Yumin Group, namun Kang Mina lahir dari sebuah perselingkuhan yang membuatnya dikucilkan oleh keluarga suaminya. Kang Mina juga terpaksa menikahi Han Seung Woon karena sebuah perjodohan. Perjodohan itu kemudian membuat Kang Mina mengalami kehidupan yang menderita bahkan segala kegiatan dan cara berpakaiannya telah diatur setiap harinya. Belum lagi, suaminya dengan terang-terangan melakukan perselingkuhan di depan Kang Mina. Semakin membuat kehidupan Kang Mina menjadi sangat kacau dan tak menyenangkan. Sampai di sini apakah kalian sudah merasa cukup kesal dengan kisah hidup Kang Mina? Drama update sangat kesal dengan segala macam hal yang terjadi kepada Kang Mina, terutama pada keluarga suaminya yang memperlakukannya seperti budak dan tahanan penjara. Namun semuanya berubah setelah seorang jaksa yang sangat mirip dengan Kang Mina menggantikan posisinya di keluarga tersebut. Hal ini terjadi saat pelelangan lukisan di sebuah museum. Kang Mina dan jaksa Jo menggunakan baju yang sama dan gaya rambut yang sama ke dalam acara tersebut. Setelah acara tersebut selesai Kang Mina tidak terdengar kabarnya sama sekali, dan sialnya jaksa Jo Yeonju yang kebetulan sangat mirip dan mengenakan baju yang sama dengan Kang Mina mengalami kecelakaan dan amnesia, membuatnya harus menggantikan posisi Kang Mina sebagai menantu dari grup Hanju. Sejak saat itu tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Kang Mina. Sementara Jo Yeonju yang mengalami amnesia harus hidup menggantikan Kang Mina dan menjalani kehidupan yang pahit seperti Kang Mina sebelumnya. Namun karena Jo Yeonju pintar dan merupakan keturunan dari gangster, membuatnya lebih beruntung dari Kang Mina. Joyonju sebelumnya adalah seorang jaksa yang sangat korup dan menerima banyak suap untuk menghasilkan uang. Joyonju Ju juga merupakan keturunan dari gangster dan sangat pintar serta jago berkelahi. Meskipun secara perlahan-lahan Joyonju Ju mendapatkan ingatannya kembali, namun Joyonju Ju berniat untuk membantu Kang Mina agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Hal ini juga membuat Jo Yeonju bertemu dengan Han Seung-wook yang merupakan cinta pertama dari Kang Mina. Jo Yeonju akhirnya bekerja sama dengan Han Seung-wook untuk menemukan Kang Mina dan mengembalikan grup Yumin kepada Kang Mina. Karena semua keluarga Kang Mina telah meninggal karena kecelakaan pesawat. Jadi Kang Mina adalah satu-satunya ahli waris dari grup Yumin. Namun banyak orang yang mengincar grup Yumin dari tangan Kang Mina termasuk grup Hanju dan Bibi dari Kang Mina sendiri. Mampukah Jo Ju dan Han Seng wook menemukan Kang Mina yang asli?